Uh, astăzi vreau să-ți improvizez despre a participa. Uh, a participa pentru mine este a fi prezent, dar și cu sufletul, nu, mai, nu numai cu corpul. Și îmi amintesc de participarea mea la seminarul de anul trecut al domnului Jerry Robert și te invit și Uh, anul ăsta, pentru că dânsul face un seminar gratuit excelent. Uh, între 19 și 21 februarie o să-ți uh, las jos link unde te poți înscrie. Dacă te înscrii, pur și simplu o să Uh, vezi cum domnul Jerry Robert pune, își pune sufletul pe tavă și îți demonstrează că în fiecare om există o carte pe care poate ar fi bine să o arătăm și celorlalți. Ce zici, vii? Ceau!